A gente se arrepia, o lugar é muito forte. Tudo que aconteceu aqui, a gente fica imaginando né? como que... Uhum. Como deve ter sido sofrido para os né? escravos, né? para os indígenas construir tudo isso aqui e viver de forma tão, tão precária, tão desumana como eles viviam. Eles eram tratados como inferiores, né? Na verdade, eles, eles outros, eram né? tratados né? Eles, eles valiam menos do que animais, né? É. Essa que é a verdade. coronel, sabe? Que teve, chegou aqui na comunidade, queria se reunir com a comunidade e disse que ele estava ali apenas para ouvir, para falar, não estava ali para ouvir ninguém. E aí ele falou que a gente tinha 15 dias para ir embora daqui. Isso quando foi? Desculpa. Foi em 2000 e 2004, uhum. acredito eu. Certo. 2000 e, é, 2003, 2004, mais ou menos esse período. E aí todo mundo ficou em polvorosa, a gente ficou desesperado, porque para onde que as famílias iriam sair daqui? Para ir para onde? Como com filhos, né? Com criança pequena. E aí a gente já existia a associação aqui quando nós chegamos, era a associação comunitária. E aí a comunidade se mobilizou, começou a se mobilizar e teve um período que o INCRA veio aqui na comunidade e falou que eles estavam é, identificando as comunidades quilombolas dentro do estado. Aí nós fizemos toda uma mobilização, veio a doutora Bernadette, veio de Brasília, que era da Palmares, se reuniu com a comunidade, é, fez todo o levantamento né, e viu que a gente tinha todas as características de uma comunidade quilombola. Então, a partir daí, nós nos organizamos e pedimos o certificado. Né, nós recebemos o certificado em agosto, agosto de 2005, não é isso? Agosto de 2005. E a partir daí, a partir do momento que a gente conseguiu receber esse certificado, aí graças a Deus a gente pôde alivi é, respirar mais aliviado, né? Com relação a gente ter que sair daqui. é, o, ex, o exército já começou por lá. Entendeu? Colocava bois, os bois iam para a roça do pessoal comer a, a, as plantações. E aquilo ali foi deixando as pessoas indignadas e o povo não aguentou e cada um foi. E essa questão aqui do forte aqui, aqui assim na Bahia, isso aqui tudo eram casas. Né? Era muita gente mesmo. Tinham quatro times de futebol, de futebol aqui. Né? Tinha quatro clubes de festas, né, que era muita gente. Entendeu? Então essa, essa questão toda, hoje eu vejo essa questão toda, assim, mesmo que já as pessoas já vinham sofrendo, né? Mas hoje mesmo, essa questão quilombola, ela chamou muita atenção para o Exército. Porque quando, quando foi, é, como a, a Laís falou, a doutora Débora veio aqui, veio, eles analisaram, fizeram um estudo assim por alto e eles viram que tinha, né, tinha é, vestígio, né, de, de, da questão de negros aqui dentro. Prova concreta que nós temos o Real Forte Conhecido é da Beira, porque aquilo ali com certeza não foi branco, né. Diz também a lenda que num lugar, numa dessas pedras, diz que é solta, tem um, uma vasilha, um baúzinho com várias coisas de ouro dentro. Não sei se é moeda de ouro, alguma coisa de ouro da época, da época dos escravos. Só que ninguém nunca achou. Dizem que está aqui encantado aqui, né? Agora tem esse encanto então aqui dentro. É. Ainda, né? a gente que a gente, a gente ia pro rio, né? Eles paravam o negócio de perguntar o que, que a gente ia fazer, o que ia fazer. E sempre nós estávamos acostumados a passar todo o tempo por ali, né? É, perguntava onde a gente ia, né? Que eu deixava de fazer e nós estávamos acostumados ir para pescar e voltar. Aí quando chega às seis, seis horas da tarde, a gente encerra. É isso que eu, eu sou revoltada, é isso por causa disso, é de certas coisas que eles fazem aí. É barrando o pessoal para ir no porto, não quer que o pessoal pesque, não quer que o pessoal bote roça, não quer que o pessoal planta, plantar, quando vão fazer roça, ele barra, uhum. não querem fazer aquela pior coisa aí. Falei, gente, como é que a pessoa pode viver hoje em dia do jeito que está tudo caro, não tem emprego? Tem que botar uma roça plantar milho, plantar, ter uma, criar uma galinha, criar um pato, criar uma coisa. Quem não tem emprego tem que plantar, gente. Uhum. É isso que eles não aceitam. Por que eles não querem? Porque eles querem que as pessoas saiam daqui. Quando o exército entrou aqui, aí tinha um sargento que comandava na época, eram sargentos que comandavam aqui na época. Aí disse que esse sargento disse que começou a pressionar ele para ele dizer aonde que estavam as coisas de que existia de valores, né? Aqui dentro, porque ele queria catar para ele, porque aqui era tudo era mais isolado do que é hoje. E aí esse preto velho disse que falou que não ia dizer, que ele não ia dizer. E aí ele deu um prazo pro, pro preto velho, pra, porque ele queria saber. Aí o que que ele fez? Pegou as coisinhas dele de noite, minha irmã, quando chegou de madrugada, ele, ó, borocazinha dele, ó, se mandou, foi embora. Ele não quis ficar. E ele já tinha 90 anos na época. Chegou uma, uma, uma, uma senhora aí, né, uma, uma sargenta, né, que se sente dono, né, também da, da padaria do quartel, e quando faltava as coisas lá, o padeiro de lá vinha, vinha aqui, né? Valdo, tu tem um fermentinho, vamos trocar, vamos fazer isso e aquilo. Antigamente era assim, né? Não se jogava fora nada eles, porque tudo que vem é, é, é vence. A gente sabe que vence, né? Lá. E aí a comunidade em si pegava um, pegava uma macaxeira, ia lá, né? Trocava com alguma coisa e hoje não pode mais. Eles preferem o quê? Jogar fora, né? O que vence do que ajudar a comunidade. E para, e para que todos só que eu acho que eles deveriam ter mais humanismo, né? Eles sabem que a agricultura familiar, por lei, o agricultor ele pode plantar em, em campos de capoeira, né? Uhum. Isso daí pode. Então ele não estava desmatando, ele não estava fazendo nada disso. Era somente para plantar o café conal. Como está plantado aqui, desmatou, destruiu? Não, porque aqui atrás também já era uma capoeira. Ah, os antigos, os primeiros donos da, da onde a gente está morando agora, eles plantavam cana, abacaxi, entendeu? Já era uma parte de plantação ah, agora a gente tem, as nossas crianças não, não podem sair de dentro do, do, do pavilhão ali da escola, né? Nossas crianças, para ir ali na quadra, tem de esperar eles saírem da quadra, porque eles estão lá ocupando, né? Então, uma escola fora vai ser até melhor até para a prefeitura se comover também, né? Porque não é só eles aqui, né? Por causa deles, a prefeitura também se, se, se encolhe lá, né? E diz assim, ah, não vamos entrar lá, não vamos fazer nada, porque o quartel não deixa. Tudo é o quartel, não, é os comandantes né? Tem que pôr isso na cabeça desse povo. Porque se eles nos agridem de alguma forma, nos lesam em algum direito nosso, nós temos que nos defender, né? A minha avó, meu avô, minha bisavó, eles não souberam se defender. Eles pegaram as trouxinhas deles, deixaram tudo aí e foram embora. Porque eles não aguentavam certas pressões, certas coisas que aconteciam. Né? Nós não, nós, essa geração, a gente já já está sabendo que nós temos o direito, então nós nos defendemos. Nós não queremos sair daqui porque aqui é, é um lugar bom. Se voltasse a, ao passado, há 10 anos atrás, ou, ou, ou, quando eu cheguei aqui, era melhor. Entendeu? Se eles voltassem, se tivesse alguma filmagem do, do passado, 10, 20 anos atrás, era melhor do que agora. Sim, a gente não quer que ele saia, não quer, né, brigas e nem intrigas com eles, né? Porque a gente sabe o trabalho que eles fazem, que é a parte da segurança, pelo a gente morar fronteiriça com a Bolívia, né? Então, como nós questionamos eles nessas coisas, eles acham que a gente está atrapalhando eles. Mas isso não é verdade. Na verdade, quem está nos atrapalhando são eles. É o exército que dá problema para a comunidade. É o exército. De um lugar muito distante, vem surgindo a caboclada. No estilo viajante, na bagagem a pancada. Demarcando o território, fé em Deus e pé no chão. Se o passado não foi justo, vai vir a revolução. Sou quilomboclada, sou quilomboclada. Seguro o peso agora, sou quilomboclada, sou quilomboclada.